Merhaba arkadaşlar. E, e, ekleme yapıyoruz. Evet ekleyelim. Evet yazalım. Bunu sonra koyalım. Toplar toplanıyor. İnce mince yazıyor da yani. Top toplanıyor kısmını alabilir miyiz? Alalım bir dakika. Evet. 雨の日が雨る。 Ha bekle. Saldırısı şey yapılıyor. Evet bu. Şifre kırığı. Uzaktan bağlantı. Ana server diyor buradaki. İletişim reddedildi. Evet, şuradan biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Bilgini falan vermiyorum arkadaşlar. Bir saldırısı yaparsam. Güzel güzel ekleyelim. Sesini kapa. Bunu kapa. Buradan yazalım. Evet yazalım. Bunu kapatalım. dakika arkadaşlar. Şimdi bir Otomatik yapalım. Otomatikte bu arkadaşlar ne atmayı, asaldan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.